Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Indonesia's Next Top Model Cycle 3 yang dipersembahkan oleh Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half.